سه عنصر مهم که زندگی را متحول می کنند. Three important elements that change the life. آگاهی Awareness آزادی Freedom دانش Knowledge هر کس به این سه عنصر مهم توجه نماید تحولات مفیدی در زندگیشان رخ خواهد داد Anyone who pays attention to these three elements, the beneficial changes will comes in their life. آگاهی آزادی و دانش Awareness, freedom and knowledge. همراهان گرامی تشکر از توجه شما Dear followers, thanks for your attentions.